praktikum pemilihan tanaman persilangan tanaman tomat oleh kelompok 2 yang dibangun Alvia Sarifa, Angka Wijaya, dan Tri Armansyah Adapun alat yang digunakan yaitu alat gelang, plastik, pinset. Pertama, pilih indukan jantan untuk diambil serbuk saringnya yang membawa sifat unggul. maskulasi yaitu pengambilan sebuah sari pada tanaman jantan. Ketiga, pilih indukan betina dan lakukan kastrasi. Kastrasi merupakan pembuangan bagian yang tidak dibutuhkan. isolasi. Isolasi merupakan penyungkupan pada bunga yang telah diserbuki. Dan selanjutnya kita ikat pada bagian pangkal tangkai supaya menghindari kontak dengan lingkungan luar.